हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स पूछा गया सवाल मुझसे डीडीएल के बारे में अब ये डीडीएल है क्या देखिए एसक्यूएल कमांड जब आप यूज करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट होता है डीडीएल जिसका फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बात समझ में आ रही है अब इसमें कुछ कमांड्स यूज किए जाते हैं जैसे अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड का यूज करेंगे इसी तरह से अल्टर कमांड कुछ उसमें चेंजिंग करनी है डेटा टाइप्स वगैरह चेंज करने हैं तो अल्टर कमांड का यूज करेंगे कुछ उसमें से हटाना है तो ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे रीनेम कमांड का यूज करेंगे तो इस तरह से ये जो कमांड्स हैं वो डीडीएल के कमांड्स हैं ठीक है और डीडीएल क्या होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज अब ये कमांड मैंने अलग अलग तरीके से बताया है कि ये कैसे काम करते हैं बात समझ में आ रही है कि नहीं अब ये अलग अलग तरीके से बताया मैंने लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कमांड काम कैसे करेंगे ठीक है जैसे डीडीएल तो बात समझ में आ गई कि डीडीएल क्या होता है अब ये डेटाबेस का ही पार्ट है ठीक है Microsoft Access is a kind of database software SQL भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ठीक है तो इसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में एक टर्म यूज होता है डीडीएल जिसे बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज ठीक है तो अब ये ये जो है एसक्यूएल में यूज होता है अब यहां पर पहला जो इसमें कमांड है वो क्रिएट है क्रिएट कैसे यूज करेंगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे ही ओपन करते हैं आप तो ये देखिए यहां से ब्लैंक डेटाबेस चूज करता हूं मैं और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं तो जैसे ही क्रिएट पर आएंगे तो जनरली हम टेबल बनाने के लिए क्रिएट पे जाते हैं यहां से व्यू पे जाते हैं ठीक है अब हमें क्या करना है व्यू पे नहीं जाना है हम डायरेक्टली क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से टेबल वन आएगी यहाँ पे क्लोज कर दीजिए आप और क्लोज करके सीधा सीधा एसक्यूएल पे आ जाइए आ गए अब हमको यहाँ पर कोई टेबल अगर बनानी है तो हम यहाँ पर क्रिएट का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे क्रिएट का तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्रिएट कुछ इस तरीके से ठीक है और यहां पर क्रिएट क्या कर रहे हैं क्या बना रहे हैं टेबल बना रहे हैं ना तो यहां पे टेबल लिख दिया और टेबल का नाम क्या दे रहे हैं टेबल का नाम दे रहे हैं लाइक माय टीवी या माय टेबल कुछ ऐसे कर देते हैं माय टेबल ठीक है तो ये दे दिया हमने माय टेबल ओके तो ये हमारा टेबल हो गया अब यहां से स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए अब यहां पर हमको बताना है जैसे मान लीजिए पहला हम दे रहे हैं रोल नंबर और रोल नंबर एक फील्ड बना रहे हैं हम तो ये रोल नंबर नाम का फील्ड बना लिया अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा और ये कौन सा डेटा टाइप होगा roll number integer data type होगा ठीक है इंटर डेटा टाइप दे दिया हमने हमने बता दिया कि रोल नंबर कौन सा डेटा टाइप होगा इंटर डेटा टाइप होगा और ये क्या होगा प्राइमरी की होगी प्राइमरी की तो ये भी हमने बता दिया इतना क्लियर हो गया अब इससे क्या होगा कि टेबल बनेगी यहां पर जो हमने यूज किया है क्रिएट कमांड इससे टेबल बनती है क्या बनती है टेबल बनती है ठीक है तो क्रिएट टेबल लिखा है हमने तो इससे टेबल बन जाएगी अब यहां पे कॉमा लगा करके एंटर करके नीचे आता हूं अगर हमको कोई दूसरी फील्ड डालनी है जैसे कि यहां पे लिखा मैंने नेम ऑफ फिर लिखा मैंने स्टूडेंट तो ये पूरा पूरा नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो है टेक्स्ट डेटा टाइप है तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया आप चाहे तो वेर कैर भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम तो ये टेक्स्ट लिख दिया हमने और यहां पर आएंगे तो अब ये तो कंप्लीट हो गया अब इसमें तो कुछ करना नहीं है फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए अगर आपको नीचे कोई और भी डेटा एंटर करवाना है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ क्लास तो क्लास क्या करता हूँ इंट डेटा टाइप कर देता हूँ ठीक है सिंपली क्या कर दिया इंट डेटा टाइप कर दिया और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं ठीक है अब इससे होगा क्या यहाँ पे जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो एक नई टेबल बन जाएगी क्रिएट जो कमांड यूज होता है एसक्यूएल में मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं डीडीएल में पहला जो है वो है क्रिएट तो क्रिएट का मतलब समझ में आ रहा है क्रिएट कमांड का मतलब क्या होता है अब इस पे क्लिक किया मैंने देखिए यहाँ टेबल बन गई माई टेबल दिया था नाम मैंने ये पहली वाली टेबल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो टेबल वन पहले बन गया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ हटा देता हूँ इसको मैंने सेव ही नहीं किया अब ये माई टेबल बन गई डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी दिख रहा है अब ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने प्राइमरी की बनाया था तो क्या ये प्राइमरी की के तरह से ही काम करेगी यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन और यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट का नाम राम आर एम राम लिख दिया क्लास लिख दिया ट्वेल्थ ठीक है यहां पर है अगर मैं यहां पे वन देता हूं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा यहां पे लिखता हूं श्याम अभी तो ठीक है यहां पर आए और यहां पे अलेवेंथ कर देते हैं और यहां पर आते हैं तो यहां पे जैसे ही आएंगे तो चूंकि हमने प्राइमरी की बना दिया था ना तो ये डुप्लीकेट वैल्यू वाला ही नहीं करेगा आपको ठीक है तो ये होता है समझ में आ रहा है डीडीएल यहाँ पर टू लिखेंगे तो यही एक्सेप्ट कर जाएगा फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे फिर थ्री करिए फोर करिए ऐसे करते चले जाएंगे ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं ये हमने टेबल बना लिया और ये क्या बनी हुई है ये क्वेरी से टेबल बनी है ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है अब आगे आते हैं जैसे मान लीजिए कि इसको सेव कर लेते हैं ये सेव कर लेंगे क्वेरी वन के नाम से सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पे ये टेबल वन तो हाई है इन दोनों को ही क्लोज कर देते हैं ठीक है ये क्लोज कर दिया हमने अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि आपको सेलेक्ट कीवर्ड जो है सेलेक्ट जो कमांड है उसका यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड का यूज करने के लिए आपको क्या करना है आपको वापस से क्रिएट पे जाना है और यहां से आ जाना है क्वेरी डिजाइन पर क्योंकि क्वेरी डिजाइन करेंगे हम ठीक है तो अब यहां पर आ गए अब यहां पे ये ऐसे आएंगे तो ये एसक्यूएल दिखेगा अब यहां पर देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है ठीक है अब इसका यूज कैसे करेंगे तो यहां पे सेलेक्ट लिखेंगे लिखेंगे फ्रॉम अब कौन से टेबल से हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे लिख देता हूं माय टेबल ठीक है तो ये लिख दिया माय टेबल अब माय टेबल से सेलेक्ट आपको क्या करना है ये सारी चीजें आपको बतानी होगी ठीक है तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो यहीं से सेलेक्ट करना है बात समझ में आ रही है अगर आपको पूरा टेबल ही सिलेक्शन में लेना है तो आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना सिंपली केवल इतना करना है सेलेक्ट दिया हुआ है ना सेलेक्ट यहां पर आप स्टार लगा दीजिए ठीक है एक बार स्टार लगा दीजिए और बस काम हो जाएगा आपका ठीक है एक बार स्टार लगा दीजिए काम हो जाएगा ये देखिए यहां से इसको एक बार रन कर दीजिए आप केवल ये रन कर दिया तो देखिए जिसको आपने सेलेक्ट किया था पूरी की पूरी टेबल आ गई कि नहीं आ गई यानी आपने सेलेक्ट कमांड का भी यूज सीख लिया कैसे यूज होता है बात समझ में आ रही है कि नहीं डीडीएल में सेलेक्ट कमांड का यूज कैसे करेंगे ये बात समझ में आ गई एक ही बार में पूरा डेटा आ गया सेलेक्ट करने से ठीक है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं इससे पहले एक चीज और देखते हैं जैसे क्या हम यहां पर जीरो एंटर कर सकते हैं यहां पर जीरो लगाइए ये जीरो अपने आप हट जाता है जैसे ही मैं हटता हूँ यहाँ से क्लिक करता हूँ बाहर तो ये जीरो हट जाता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ एक और नाम जैसे मान लीजिए लिख दिया सीमा अब यहाँ पे जीरो वन लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये जीरो ऑटोमेटिकली हट जाता है क्योंकि हमने इंटीजर ले रखा है ना इस वजह से ये हट जाता है तो अभी इसके लिए हम चाहते हैं अल्टर जो कमांड है उसका यूज करना अल्टर कमांड कैसे यूज करेंगे अल्टर कमांड यूज करने के लिए भी आपको क्रिएट पे जाना है क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहां से क्लोज बटन पे क्लिक करना है और यहां से एसक्यूएल पे आ जाना है यहां पर आपको सेलेक्ट दिखाई पड़ रहा है लेकिन अभी सेलेक्ट हम यूज कर चुके हैं तो अभी हम यूज करेंगे क्या अल्टर तो यहां पे लिखिए अल्टर कुछ इस तरीके से अल्टर लिखिए ठीक है और अल्टर लिखने के बाद आपको क्या करना है टेबल को अल्टर करना है किसको अल्टर करना है क्वेरी को अल्टर करना है टेबल को अल्टर करना है किसको अल्टर करना है जिसको भी अल्टर करना है आप ले सकते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए अगर ये टेबल है तो टेबल को ही अल्टर करना हो तो क्या करेंगे टेबल को भी अल्टर कर सकते हैं कैसे अल्टर करेंगे यहां पे लिखा अल्टर और फिर आपको लिखना है यहां पर टेबल का नाम तो टेबल का नाम क्या दिया गया है टेबल का नाम दिया गया my table T A B L E ये दिया गया ना तो ये तो हो गया लेकिन अब अल्टर हम टेबल को करेंगे तो किसको अल्टर करेंगे अब यहाँ पर पहले टेबल पे लिख देता हूं क्योंकि हम टेबल को ही अल्टर कर रहे हैं ये भी तो बताना होगा तो ये टेबल पे लिख दीजिएगा आप और फिर एंटर करके नीचे आइए जैसे नीचे आएंगे तो आपको फिर यहाँ पे अल्टर लिखना है क्यों क्योंकि हम अल्टर किसको करने वाले हैं टेबल में किसको अल्टर करेंगे ये भी तो सवाल उठता है कि आप टेबल अल्टर कर रहे हैं ठीक है लेकिन टेबल में किसको अल्टर करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेबल में हम अल्टर करने वाले हैं किसको ये देखिए ये क्लास जो है इसको अल्टर करने वाले हैं हम चाहते हैं ना कि इसके पहले जीरो लग जाए जीरो नहीं लग रहा था याद है तो अभी हम चाहते हैं कि इसके पहले जीरो लग जाए तो हम क्या करेंगे इसको अल्टर करेंगे तो यहां पे लिखेंगे C O L U M N column ठीक है और कॉलम लिखने के बाद आपको यहां पे देना है class C L A double S class दे दिया और क्लास को हमने दिया था इंटीजर डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप दिया था इंटीजर डेटा टाइप दिया था याद है ना तो अभी इंटीजर से हमें इसे चेंज करना है ठीक है इंटीजर हटाना है और कोई और डेटा टाइप इसको देना है ठीक है और मैं क्या करता हूं लिख देता हूं वेर कैप ठीक है ये दे दिया हमने और इसमें हम कर देते हैं like seven seven characters store हो सकते हैं या एट कैरेक्टर्स कुछ भी कर लीजिए आप एट नाइन कुछ भी कर सकते हैं तो ये एट दे दिया मैंने ठीक है बात समझ में आ रही है यहां तक क्लियर है ना तो ये मैंने यहां पे एट दे दिया है ठीक है अब बारी है इस क्वेरी को रन करवाने की तो डिजाइन पे जाकर रन पे क्लिक कर दीजिए ठीक है अब चूंकि यहाँ पे टेबल ओपन है तो इसके वजह से ये रन नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए और अब तो देखिए रन हो गया है देख सकते हैं ये रन हो चुका है यहाँ पे क्वेरी थ्री आया हुआ है और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है एक काम और करना रह गया है इसको अभी क्लोज करता हूँ यहाँ से और अब क्वेरी थ्री पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे टेबल पे अगर आप जाते हैं दोबारा से तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्लास लिखा हुआ है लेकिन अब देखिए पहले ये राइट साइड में आ रहा था अब ये लेफ्ट साइड में आ रहा है ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे जीरो लगा के देखते हैं ये आ, काम करता है या नहीं तो यहाँ पे अगर जीरो लगाएंगे तो अब देखिए ये जीरो एक्सेप्ट कर जा रहा है एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं बहुत आसान है देखिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है डेटा टाइप जो भी चेंज करना हो बड़े आसानी के साथ आप चेंज कर पाएंगे देखिए सबके पहले जीरो लग जा रहा है इसके पहले जीरो नहीं लग पा रहा था बात समझ में आ रही है कि नहीं ये देखिए ये भी जीरो तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बहुत ही इजिली